seara asta vreau să-ți vorbesc despre a turna. Ehm, pentru mine a turna are conotații comuniste, înseamnă a pârâ. Mă gândesc câți oameni s-au uh, turnat unul pe altul, s-au pârât, sau uh, câți oameni au contribuit la turnarea Casei Poporului. Um, chiar nu înțeleg cum într-o țară atât de uh, săracă, în sensul că salariul era foarte mic pe vremea lui Ceaușescu, puteai să faci o asemenea casă. Uh, uh, să, să judec mai mult, dar pentru mine a turnare graniță unde lucrez eu, îmi place când uh, vine un copil și părăște pe cineva, să-l rog frumos să, să se împrietenească cu acel cineva și chiar mă duc cu el și zic, hai te rog frumos, hai să dăm mâna să ne împrietenim. Pentru tine ce înseamnă a turna? Ceau!